kata-kata iri ini ra masalah guys kancane dipikir tuh no kancane dipikir ojo pacaran tuh guys pacaran bentong gue salon guys semene megawe panen kira masalah semene sholat jamaah pacaran nani pak jokowi nani bupati iya toki kok gede aku <laughs>